会会，如果你们还想听的话，当然想听啦。 <laughs> 那现场还有人说，你可以现场唱一下一小段吗？一小段可能吗？你看超想听，我想听，超想听，看你看你，我们因为你知道刚刚有播过 MV 给大家听过啊，所以说对，唱念你那是我的歌， <laughs> 不好意思， <laughs> 念你风格的郭靖版吗？嗯，有吗？有想说可以吗？那就唱一下下好了，哦，一下下。 清唱一小段哦，嗯。你陪着我的时候想着他，你听不见我的心在喧哗。明明我知道，却装作没想法，是善体人意还是傻瓜？呵，哇，鼓掌！ <laughs> 现现场我们最喜欢你鼓掌。哇，超好听！你看，全部人都说赞，非常棒，就要清唱非常的好。马 <laughs> 甲台。 有闹 <laughs> 真诚的个性的流露。 <laughs> 刚刚说很喜欢韩流，很多人也都很关心，说明天会去听演。